Willkommen bei Fast Forward Science, dem Wettbewerb für Wissenschaftsvideos. Wir haben gezählt bis heute früh um halb drei alle mag ich so positiven Kommentare und ich meine wirklich alle. Gleich zu Beginn die frohe Botschaft, ihr seid raus. Ich meine, eure Arbeit ist getan. Ihr habt einen Monat lang hart an der Beliebtheit eurer Videos gearbeitet, habt sie beworben, gepostet, getwittert und euch sogar gegenseitig kommentiert. Und was meint ihr? Hat sich der Aufwand gelohnt? Ta, ta, ta, ta. Hier kommt der Zwischenstand. Die drei beliebtesten Videos sind The Invisible Colors of the Universe, Leukämia, Development and Treatment und die Mitternachtsformel. Herzlichen Glückwunsch! Zur Erinnerung, die Beliebtheit macht 25% der Gesamtbewertung aus. Jetzt ist unsere Jury am Zug. Sie wird eure Videos in puncto Wissenschaftlichkeit, Verständlichkeit und Unterhaltsamkeit bewerten. Und dann, aber erst dann, also Ende Oktober geben wir die Finalisten bekannt. Die top bewerteten Videos in jeder Kategorie. Bis dahin ist ja noch ein bisschen. Wer also vor lauter PR in eigener Sache noch nicht dazu gekommen ist, seine Konkurrenz zu sichten, der kann das jetzt nachholen. Bevor ich es vergesse, ein großes Dankeschön an alle Online-Voter, denn ohne euch hätte die Beliebtheitswertung nicht funktioniert. Mit 3000 Mark Ichs und 450 positiven Kommentaren habt ihr super Arbeit geleistet. Top. Tschüss.